kupata kazi mtandaoni. Namna ya kumtafuta mteja wako wa kwanza kabisa, namna ya kuomba kazi, yaani ufanyeje ili uweze kupata kazi mtandaoni au kwenye haya majukwaa ya kazi. Um, kuna hatua nyingi nyingi ambazo tutaziangalia, lakini nataka nianze kwa kutoa maelezo kidogo kwamba mtandaoni ni sehemu ambapo kuna kazi nyingi, hasa wazungu wana kazi nyingi sana ambazo wanatafuta watu wa kuwafanyia. Kuna kazi nyingi sana ambazo unaweza ukafanya wewe kama mtu anayezungumza Kiswahili au Mtanzania. Kuna kazi kama za kuandika ambazo tunaziita kwa Kiingereza writing. Kwenye kuandika kuna content writing, kuna um, editing, kuna kazi kama translation. Unaweza ukatranslate from Swahili kwenda Kiingereza, Kiswahili kwenda Kiswahili, kwenda Kiingereza au Kiingereza kwenda Kiswahili. Ah, kuna kazi kama designing, mambo ya graphic design kuna kazi kama uh, ziko nyingi sana kazi za marketing kazi za ni nyingi sana sasa kulingana na we mwenyewe una pasheni gani yaani kitu chochote ambacho unakijua unaweza ukakiuza mtandaoni hiyo ndo pointi ya msingi kitu chochote ujuzi wowote skili yoyote ambacho unakijua kitu chochote ulichokisomea unaweza ukakiuza mtandaoni, aidha kwa kuandika au kwa kufundisha au kwa kutengeneza bidhaa kulingana na hicho kitu unachokijua, aidha kiwe ni kitabu, aidha iwe ni bidhaa yoyote kulingana na huo ujuzi wako. Lese wewe ni daktari, unaweza uka <clears throat> ukaingia mitandaoni ukaangalia namna ya ku, ku kuti, kusaidia watu, sio lazima watibu, kuwapima, kuwachoma sindano. Unaweza ukawa wewe daktari, lakini ukawa unasaidia watu kwa kuwashauri, kwa kutoa consultation, kwa ku unatafuta wale wazungu ambao labda let's say wanaumwa, kwa sababu unakuta kuna mzungu anaumwa, anahitaji labda mtu wa kumconsult, kumshauri au kuwa anamkumbusha, anafuatilia mambo yake ya afya uh, unaweza ukafanya hivyo. Kama ni mtu wa madawa, unaweza ukawa unaandika kuhusu madawa, unafanya kitu chochote kuhusu madawa, unaweza ukagoogle tu mtandaoni namna ya kuuza hiyo skills ulionayo. Kama ni mtu wa kilimo, kama ni mtu wa biashara, kuna watu wengi wanahitaji mambo ya business, business market research, mambo mengi sana. Kwa namna nyingi ambazo unaweza ukauza ujuzi wako mtandaoni ambazo ni unaweza ukauza bidhaa, ukafundisha, ukatoa consultation au coaching wanaita, au ukauza hizi bidhaa ambazo kama vitabu ambazo tunaziita digital products. Kwa hiyo hii darasa la leo litakuwa linaongelea hicho kitu. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa inatakiwa uwe na skills. Nikisema skills inamaanisha ujuzi, ujuzi ambao utautumia kuweza kutafutia wateja, kwamba mimi namtafuta mtu, namtafuta mteja, huyo mteja nitamuuzia kitu gani au nitamfanyia kazi gani? Kwao lazima uandae, ujifunze kwanza ujuzi ambao utakuja kuutumia. Ndio maana nikasema kitu chochote ambacho unakifahamu sasa, unatakiwa ujifunze namna ya kukiuza, namna ya kumtafuta huyo mteja. Unatakiwa umjue mteja wako. Mfano wewe ni ni mtu wa kilimo, lazima ujue kwamba kuna wazungu huko wenyewe wanahitaji labda ku, ana eneo lake, anataka anzishe bustani, anataka apande maua, anataka apande nini. Unaangalia nike yoyote ambayo inaweza ika ambayo utakuwa unaielewa vizuri. Sana sana wataalamu wengi wanakushauri kwamba pesa ipo sehemu tatu, kwamba ukitaka pesa unatakiwa uzungumzie sehemu tatu za msingi ambazo pesa ipo nje nje. Katika hizo nike kuna niche ya mapenzi mapenzi kuna um, hii ni mapenzi relationship mahusiano vyote kuna nike ya worth worth hapa tunaongelea mambo ya afya mambo ya urembo mambo ya yeyote yale ambayo yanahusu afya na urembo na kitu kingine ni kwenye health hii ndo haikwepeki, kila mtu lazima aipitie. Kuna wazungu wanaumwa, kuna wazungu wana matatizo mengi, kuna wazungu wanahitaji watu wa kuwashauri. Ni wewe tu mwenyewe sasa kuangalia, mimi najua kitu gani, mteja wangu ni mtu aina gani, nitampata wapi. Yaani lazima ujue kwamba mimi najua hiki kitu, naweza nikatoa solution gani katika jamii. Sasa ndo tutaa angalia step ambazo mimi wanazitumia kuweza kupata wateja na kwa sababu mimi aa, <clears throat> ah, wateja mara nyingi nawatafuta mwenyewe koo ziko njia ndefu na nyingine fupi, ila mimi nitachanganya, niwe mwenyewe utachagua ipi ambayo itakufaa. Mm. Kwa hiyo Kwa hiyo ukishakuwa na skizi yako hiyo mm, ndo sasa unaangalia namna ya kutengeneza ofa. Nikisema kutengeneza ofa ni namna ya kumshawishi huyo mtu unaenda kumuuzia, au huyo mtu ambaye ana tatizo unataka usolve shida yake mm. Kwa hiyo lazima umjue mteja wako huyo, kwamba mteja wangu ni mtu wa aina fulani mteja wangu ni mgonjwa wa kitu fulani, mteja wangu ana tatizo fulani, mteja wangu anahitaji hiki, mteja wangu ni mtu wa umri fulani, mteja wangu ni kipato chake ni hiki hapa. Kwa hiyo unatakiwa ukimwelewa vizuri kuhusu huyo mteja wako, inakusaidia namna ya kumweza kuingia na kuweza kumtafuta. Mfano kama kama ni kampuni, lazima unaifuatilia hii kampuni hii inafanya shughuli gani, ina tatizo gani, au inahitaji labda wateja, unaifata unaambia mimi na yani, unaielezea namna ambavyo utaweza kusaidia kuongeza wateja katika biashara zao, katika shughuli zao, au kusolve matatizo yao. Kwa hiyo lazima uelewe vitu kama hivyo, ujiulize maswali mengi mengi, uelewe anapataje hela, ehe, kwa nini hawapati wateja. unaona. Kwa hiyo unaweza ukawa unafuatilia kuhusu hizo kampuni. Ndio maana hata kwa Bongo hapa unashauriwa ukiwa unaomba kazi, unatakiwa uifuatilie hiyo kampuni ambayo unaomba kazi, uielewe kiundani, uelewe unaenda kufanya kazi gani, uelewe kazi unaenda kuifanya, uelewe jinsi utakavyotatua matatizo ya hiyo kampuni, uelewe udhaifu wa hiyo kampuni, hiyo inakusaidia sana. Kwa hiyo ukishamwelewa mteja wako ndo tunakuja sasa skills ambazo unaweza ukazitumia ambazo unaweza ukazitoa kwenye skills hapa nimesema um, nashauri mara nyingi utumie kile kitu ambacho wewe mwenyewe unakijua au umejifunza au au unakitamani kujifunza mm. hii nimeweka mfano wa skills kuna watu wa designing kuna watu wa writing hapa kwenye lighting uh, sio lazima kwamba nikisema lighting sio lazima labda uandike habari sii za taarifa za habari, labda kuandika vitabu, amna Ni kuandika kile kitu ambacho unakijua, yaani kulingana na kitu ambacho umesomea wewe, chochote kile ambacho unajua au umesoma, let's say umesoma chuo au diploma au certificate, chochote ulichosomea unaweza ukafuatilia sehemu ambazo unaweza ukawa unaandika kuhusu hicho kitu hicho email marketing, kuna freelancer offer, lead generation. Kwa unaweza ukatumia ukatafuta skills kama hizo. Kuna na soft skills nyingine ambazo unaweza ukajiongeza tu wewe mwenyewe mm. Kwa hiyo kuna service nyingine unaweza ukaamua kufundisha maana kuna kuna watu wengi wanatafuta watu wa, walimu wa kufundisha au watu wa kuwafundisha mm. Maki kuna jamaa yangu mmoja yewa anafundishaga tu online, yaani yeye hata akiingia wapi hapo Work5 huko ni anaangalia zile kazi za kufundisha ndo anazozifanya, yaani yuko kama mwalimu mm. Kwa unaweza ukafundisha kitu chochote ukawa unatoa consultation, unatoa coaching, umeona eh, chochote unachokijua kama ni biashara kama ni psychology kama ni mambo ya uwekezaji kama ni mambo ya afya kama ni mambo ya pesa kama ni mambo ya mahusiano chochote kile unaweza ukafundisha na ukapata pesa kwao tushaona kwamba unatakiwa umjue mteja wake uelewe mteja wako ni mtu wa aina gani tabia za mteja wako uelewa anapataje pesa huyo katika biashara yake, ana madhaifu gani ambayo unaweza ukamsaidia. Ukishamwelewa hivyo, inakusaidia namna ya kuweza sasa kumwingia huyo mteja. Hata kama unamwandikia unamwandikia barua, unatakiwa umuoneshe namna utakavyosolve matatizo yake, kwamba hiki na hiki na hiki na hiki nitakusaidia ili kampuni yako au biashara yako iwe hivi mm. kama wewe ni mwandishi unamtafu, unamtafuta huyo mtu ana website yake au blogi unamwambia mimi nitakusaidia kuandika content kadhaa labda naweza nikaandika labda content tatu kila siku mtu kama ana ana peji labda ya Twitter unaona kwamba haposti mara kwa mara kuna watu wana peji zao za mitandao ya kijamii wanazitumia kama biashara lakini unakuta wako bize hawana ule muda wa kupost kila siku. Kwa hiyo unaweza ukamfata kama huyo ukamwambia, mimi hivi na hivi naweza nikawa na posti mese content kadhaa kila siku hivyo, yani inakuwa ni rahisi kumapproach mteja kwa kwa kumwelewa, yaani ukishamwelewa ndio inakuwa rahisi. Kwa hiyo kuna njia ambazo unaweza ukatumia kama kuwatafuta wateja we mwenyewe. Mfano kama kuna mitandao kama ile Upwork, kuna Fiverr ambayo hiyo mfano Upwork, mteja anakuja anatangaza tatizo lake kwamba mimi shida yangu ni hii na hii, then wewe unatuma proposal, unamwonyesha namna utakavyofanya kazi yake. Fiverr na yeye ni almost kama Upwork, yaani yenyewe ni unasema kwamba mimi bwana, mimi nina uzoefu wa kitu fulani na fulani mimi naweza nika translate from Swahili kwenda English au English to Swahili. Naweza nikaandika content za kitu fulani, naweza nikafanya kitu fulani. Kwa hiyo unamuonesha mteja hicho kitu, then akija yeye mwenyewe akivutiwa na nani yako na hizo kazi zako, atafanyaje? Ananunua. Hiyo <clears throat> njia ya kuwapata wateja kwa njia nyepesi. Njia nyingine unashauriwa sana una kwa sababu tayari wewe ni mtu ni professional, unajua kabisa mimi ni mtaalamu wa kitu fulani. Unatafuta wale watu au makampuni ambayo yanafanya hicho kitu ambacho unakijua wewe, au makampuni amba, amba, ambayo unajua kwamba nikienda hapa naweza nikafanya kazi au I can fit in this company, kwamba naweza nikajiunga na kampuni fulani nikafanya kazi kwenye hiyo kampuni au naweza nikawafanyia kitu fulani. Kwa hiyo unaweza ukawa unafuata labda <clears throat> kama peji zao za Twitter unawatumia message, kama ni labda Insta, kama ni LinkedIn, kama ni email unatumia email, unajitahidi unakusanya namba zao, kama ni namba za simu, kama ni email, kama ni mitandao yao ya kijamii unatumia message. Kwa hiyo hapo kuna hii inakusaidia sana sana, hii inasaidia ile ku, ku kwa sababu kuna watu wana, wanahitaji watu lakini hawajapata muda wa kwenda kuwatafuta au hawajajua kama wao wana tatizo fulani. Unajua, unaweza ukawa unaumwa afu haujui kama unaumwa, lakini akija daktari akakufata akakwambia, <clears throat> bwana, yeye kwa nilivyokuangalia nahisi utakuwa una dalili fulani na fulani, au utakuwa unaumwa kitu fulani na fulani, naomba nikufanyie vipimo. Huyo mtu atapewa kazi kuliko yule ambaye atasubiri mpaka mtu azidiwe aje kumwona. Sasa <clears throat> hiyo ndo njia nyingine ambayo inatumika sana. Hii unaweza ukaitumia kutafuta watu, kama kuna wale wa biashara ndogo ndogo, ukitaka mfano local businesses hapa naongea upande wa wazungu, lakini local business unakuta wazungu yeye hata akiwa na kiduka chake tu kidogo au kisaluni chake kitu chochote tu anakiwekea peji zake, labda kina website nini, unaona. <clears throat> Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukatafuta local business. Ukienda Facebook utaona zile biashara ndogo ndogo, ukienda Twitter umeona utaona zile kuna zile startup startup ni hivyo vikampuni vidogo vidogo vinavyoanza umeona kuna wale influencers mm, kuna kwao kuna namna ya kuweza kuwafikia hao hao watu ambao wana wanaweza wakakuajiri kuna agents agents, ndo wale unakuta yeye ni ana kikampuni chake lakini yeye mfano ni agency mfano let's say ni ana kikampuni chake anakuwa anakusanya watu anakuwa anawapatia kazi yaani yeye anatafuta kazi akishapata kazi amekusanya watu wake anawapatia kazi fulani oya kuna hii kazi ifanyeni kuna hii kazi ifanyeni wanamlipa yeye alafu enda anawalipa au watu wengine hizo agency ziko nyingi Kwa hiyo unashauriwa mara nyingi ni almost ujitahidi sana unatuma hata email kumi kila siku unatengeneza ofa yako nzuri unatuma. Kama wewe mfano ni mtu wa graphic design, let's say atoe <clears throat> mfano, wewe ni mtu wa graphic design hmm. mtu wa kudesign unatakiwa u, u, unaweza labda ukadesign labda hizo graphic design au logo design, vitu vyovyote unashauriwa, unaweza ukaingia mfano Insta ukaangalia zile peji za wale watu maarufu let's say wafa, wa, kuna mara nyingi watu maarufu wanakuaga wana biashara zao wanafanya, unaangalia peji yake, ukishaangalia peji yake unaona labda unaweza ukamdesignia kama tangazo fulani au kitu chochote kuhusu hizo biashara yake, ukampatia ukamtumia hiyo kitu au kaikomenti pale kwake kwenye peji yake, akiona akipenda atailiposti. akiliposti itawafikia watu wengi zaidi, wataona kazi yako, watamuuliza nani kakufanyia hicho kitu, atakurekomendi. Au unaweza ukajitolea kumfanyia mtu bure kazi, namfanyia kazi bure. Hapa naongelea mfano wale watu ambao labda wale wa graphics wale wa nini, unamfanyia mtu kazi bure ukishamfanyia kazi free aa, ah, unakuwa ukimfanyia kazi bure unakuwa una unampatia hiyo kazi yeye mwenyewe ataiposti kwenye peji yake akisha iposti itaona watu wengi kwa hiyo kuna watu watamuuliza nani kakufanyia hiyo kazi atakurekomendi ah, anaweza akaiposti akakutagi na wewe ukapata namna ya kuwafikia wateja kwa hiyo unapokuwa unamfuata, unampa ofa, unaangalia mwingine labda ameposti hivi, wale watu wa copywriting, unaangalia yale matangazo yale yale ya Facebook, unakuta labda mm, hii tangazo lake halijakaa sawa. Kama halijakaa sawa, unaweza ukamfata ukampa ofa kwamba bwana, mimi nitakutengenezea tangazo lako liwe fresh liwe hivi au yani, unaangalia zile weakness za kitu ambacho wanakifanya then unamfata. Kwa hiyo mi mara nyingi natumiaga LinkedIn kwa sababu naonaga ndo kuna watu serious hao wengine mpaka uwashawishi kidogo inachukua muda, lakini of course na wateja wako wengi sehemu zote hizo, kila sehemu hapo. Kwa hiyo unapokuwa una una ukishaanza kuwatafuta kwa DM lazima unajaribu hata kuchati nao kama ikitokea wamejibu meseji zako <coughs> umeona unaweza ukaomba namba zao za direct ukawaonesha ofa ukawaonesha matatizo yao mm. kuu hiyo inatakiwa iwe tabia yako ya kila siku ni vitu vidogo vidogo ila ukivizalau unajikuta utakuwa unajaribu tu mambo ya online ah, unaona kama hayaeleweki unaachana nayo wanaendelea tu kuteseka na maisha ya kawaida, lakini ni vitu vidogo vidogo, ila vikishafanikisha, ukisha ticket unaweza ukajikuta una makampuni mawili matatu ambao unayafanyia kazi na yakakupa contract za kudumu. Kwa hiyo wewe ukabaki tu unajikuta umeajiwa na watu watatu wanne, huko tu nyumbani mm. Ikiwezekana wengine unatengeneza meeting nao watu, kwa hiyo ah, hizo uh, ndo njia ambazo unaweza na ukishafanyia kazi hao watu unaweza ukawaomba nani ile testimony tunaita ushuhuda, mwambia nisaidie kuandika ushuhuda, anakuandikia ushuhuda huo. Ushuhuda ndo utakuwa utaonesha kwamba ah, huo ushuhuda ndo unaweza ukautumia kuombea kazi nyingine. Let's say umemtumia mtu fulani hivi kwamba mimi naweza nikafanya hivi na hivi, naweza nika design vizuri kazi yako, mfano nimemfanyia mtu fulani, ukamwonyesha huo ushuhuda, yeye mwenyewe atatamani ah, kumbe huyu jamaa amemfanyia huyu, basi na mimi ngoja nimpe kazi anifanyie. Umeona? Kwa hiyo hiyo ndo njia ambayo ni nzuri, inakupatia wateja wa uhakika. Hata kama wewe ni freelancer, freelancer wewe una, unaweza kuwa unafanya vitu vingi lakini unakuwa unatafuta au wateja unapata unapata ushuhuda mm. kisha pata ushuhuda unaanza kuposti kazi zako unakuwa watagi mm. hiyo mm. na yenyewe ni njia nzuri unaweza ukawa una peji yako tu wewe mwenyewe unatengeneza tu posti za watu tofauti tofauti tofauti tofauti unakuwa una watagi wenyewe wakija kuona wana watakuja tu wenyewe yani watapenda tu kazi yako kwa hiyo ndo tunavyofanyaga hivyo mm. kuna watu ambao ni watu binafsi, watu wenye biashara zao, makampuni, mtu yoyote ambaye ana brand yake, yani kikubwa tu ujue namna ya kutengeneza ile ofa mm. Ukiweza kupata namba zao, wapigie simu, post zako pale, tuma message. Yani inatakiwa iwe tabia yako ya kila siku, kama uko serious na kutafuta wateja na hapa naongea ni ukiwa una skills tayari ambayo unataka kuiuza, skills ambayo unataka kuiuza. Hii njia hii wanaitumia sana watu wengine, anaingia kwenye website ya kampuni fulani, ana anaangalia zile emails za kampuni kwa chini, anawatumia email basi. Kwa unakuwa unawafanyia free ili wakupe zile review za kutosha watengenezee ofa au unaweza ukawa <clears throat> kama amekubali kwamba nifanyie kazi, unaweza ukafanya hivi, unampanga kwamba ise mimi nitakufanyia kazi hiyo, kazi isipokuridhisha au isipofanikiwa nitakurudishia pesa yako yote, au nakufanyia kazi lakini sitaki unilipe, nitakufanyia free, nitaomba tu nitangazie kwenye peji yako mm. au nakufanyia kazi na kufanyia kazi isipo isipo usipoipenda nitakurudishia hela yako na nitakuongezea zaidi. Kwa hiyo inamfanya huyo huyo client na yeye akuone kwamba ah, ili jamaa kama limekubali kufanya hivi, ina maana limekubali kuongea hivi, ina maana eh, liko serious, au anaweza akawa anafanya kazi nzuri. Kwa hiyo inakusaidia, mwisho wa siku unapata review za kutosha. Ukishapata review basi hapo unakuwa unaaminika na wale watu wa makampuni makubwa, inakuwa ni rahisi kupata kazi nyingine. Mm. LinkedIn, Twitter ndo sehemu ya kuwapata watu mm. Kwa hiyo <clears throat> kwa hiyo tunaendelea hapa, nataka niwaoneshe uh, niwaoneshe nani, niwaoneshe kwa nani kama Fiverr na Upwork namna nzuri ya kuwapata watu hao eh, au client. Tukianza na Upwork sorry. Yes, Upwork tukija kwenye Upwork Upwork hapa ni rahisi sana kupata kazi ah, sio rahisi lakini ni ukisha kuwa umejaza zile skills zako hapa Upwork ukishajaza zile skills na hisi nishaonesha kwenye profile ndo kuna skills hizi hapa kwamba nimejaza hizi skills sasa mimi hapa nikiangalia hapa kwenye best matches wanakuwa wanakuletea zile kazi ambazo zinaendana na skizi ulizozijaza hapa. Kwa hiyo ni unaweza ukawa una unaangalia ile kazi ambayo unaona inaendana, unaielewa vizuri mm. Kwa hapa kuna kazi nyingi hapa, nikiamua kuomba hapa ni naomba tu vizuri kwa utaangalia kuna hapa kuna best matches kuna most recent most recent ni hizo ambazo unakuta hazijapostiwa zimepostiwa muda mchache tu uliopita ukitaka zile ambazo ndo zinapostiwa muda huo unakuja hapa kwenye search ah, na search hapa Let's see. ukija hapa kwenye search ndio utaona sasa kuna hii general general general job unaweza ukawa sasa hapa unaandika kitu chochote ambacho unakielewa mfano mfano business b2b let's say mfano blog writing una, utaona tu kazi za blogs mm. kama yeye ni mtu wa ese agriculture mm. utaona market research DRC, yani utaona tu mambo kulingana na kitu ambacho unakijua wewe. Sasa ndo ni lazima tu upitie skills ambayo una ambayo utajifunza kwa muda mchache, then ukishajifunza ndo unakuja unaangalia mfano hapa swahili swahili translation ukaja hapa Swahili Gaming Translator. Kwa hiyo ni <clears throat> vitu kama hivyo. Tukirudi huku sasa, wakati wa kuomba kazi Upwork, kama wewe ni mtu ni beginner, kama wewe ni beginner uh, ukiangalia hapa kuna <clears throat> hapo ni moja hapo hapa kuna hapa kuna experience level huwa kuna entry level mm, unaweza mm, ukatafuta kazi za entry, yani ndo wale wale watu ambao ndo wameanza nini wame yani ndo wanaanza kwenye hizi platform kama general translation unakuwa unaangalia kazi za entry au intermediate unaweza ukaangalia za intermediate uh, expert ndo wale watu ambao tayari wana uzoefu mwingi kwenye nini kwenye hizi hizi kazi hizi unaweza ukaanza na hata expert kulingana na yeye mwenyewe, lakini mara nyingi tunawashauri mm, unaomba ambazo ni za entry level au beginner. Alafu kingine unatakiwa ombe kazi ambayo let's say ina proposal, yani proposal ziwe less than 5 mm, yani haina waombaji wengi sana sana, ikizidi mi mara nyingi wanaangalia lesi, ikishazidi tu 5 basi hiyo naachana nayo mm. Kwa hiyo unaweza uka unaangalia ambazo hazijaombwa na watu wengi ndo zi, unaweza ukaanza kwa kuomba hizo, alafu unaangalia payment inatakiwa iwe verified. Ikiwa unverified huyu mtu inakuwa bado ni mgeni kwenye hii platform. Mara nyingi watu kama hawa ni ngumu sana kutoa kazi hmm. Lakini payment ikiwa verified kama huyu, unakuta huu ni rahisi kutoa kazi au anakuwa anajua kutumia hizi nini hizi platform hmm. Kingine ambacho labda ningeongeza hapa ni unaotakiwa u... Hmm, unatakiwa ufanyeje uh, entry level less than 5, yaani kazi inatakiwa iwe haijapostiwa muda mrefu. Nikisema muda mrefu, yani sio kazi imepostiwa siku tatu nne zimepita huko ndo nakuja kuiomba leo. Hapana, hiyo inakuwa sio, ni ngumu sana kupata kazi ya hivyo. Mm, mfano kama hii posted 9 hours ago hii siwezi kuifanya, siwezi kuiomba. Nitaomba hii ambayo 27 na saba minutes pao, nikiangalia hii hii shina hii hapa, nikiangalia hapa uh, proposal kumi hadi kumi na tano imeshaenda imepostiwa dakika like, hizo ipita, lakini kwa sababu tayari ishazidi watu kumi, mi siwezi nikaiomba tena hiyo sababu watu washakuwa wengi ambao wameomba. Labda ni mara nyingi nikiombaga kama hii, labda niwe ni kazi ile ambayo labda naielewa au nishaifanya mara nyingi, ambayo najua nikipata hii kazi hii nani nini, yani ni, ni nyepesi au tayari nishaifanya, kwa hiyo data zake ninazo. Nakuta mwingine anakuambia nifanyie kitu fulani, lakini kumbe ushai kukifanya na data zako una, data zile unazo kwao hapo unaweza ukaomba na ukaibusti ili ionekane ukaiboost na, na nani nyingi hiyo mara nyingi mimi naangalia mfano market research hapa hii tayari washaomba watu watu kumi na tano mpaka ishirini ukiangalia hapa tayari ashaanza kuinterview watu kwa hiyo unaachana nayo hmm. kwa hiyo angalia zile ambazo nitanani naona hii kweli nita compete nayo, na sio lazima aombe kazi kwamba kia inapoingia naomba kazi. Hapana, kwa sababu kuna connect. Hizi connect huwa zina zinaisha ukizitumia vibaya. Kwa hiyo ukizitumia vibaya unajikuta zimeisha, alafu na zikishaisha ndo utakutana sana na kazi ambazo ambazo ambazo ambazo una nani ambazo unazielewa vizuri hizi connects hii mfano ishaomba watu ishirini mpaka hamsini siwezi kuomba kwa hiyo ndo njia ambazo unatumia mimi kuja kupata kazi huku mm. hizo ndo nazotumia wala hamna kitu kingine ambacho labda cha ajabu ambacho unaweza ukatumia, imradi tu ukishajaza profile yako basi unasubiri. Shindikana hapo, unakuja afu ku hapo kuna sehemu kwenye profile unaweza ukajaza ukajaza consultation, ngoja nitawekeza, ipo kama Fiverr ah. yaani unaweza ukatoa huduma ya consultation. fiber huku unaweza ukatengeneza gig zako tu fresh, ukatulia ukasubiri unatengeneza gig zako, unasubiri unasubiri tu akireplay. Basi mfano mimi hapa ninazo mimi hapa ninazo hizi hapa gigs, lakini natakiwa ziwe gigs. Ukiangalia ukiangalia hizi za kwangu na nyingine zipo zimepauziwa. Kwa ukiangalia impression ni labda hii 84 hii 330 600 200 kwa hiyo impression zinakuwa ni nyingi, kwa hiyo hata clicks naona kuna inge, wana, yani zinaonekana kwa watu wengi. Kwa hiyo ni ukishatengeneza gigi hapa Fiverr, unatakiwa utengeneze gigs nyingi ziwe artist saba ikisha kuwa saba unasubiri tu akija mtu akainunua tayari wewe unapata nani yako kwa namna nzuri ya kupata wateja ndio hiyo yaani kikubwa tu ni kujifunza tu labda kuongezea unajifunza <clears throat> ili uweze kufanya mambo vizuri au ku, ku, ku, ku kupata hela nzuri lazima ujifunze kuuza huo ujuzi hmm. ujifunze kuuza ambayo ni sales and nini, sales and closing skills. hapa unaweza ukaongezea na nini na copy copywriting copywriting copywriting unaweza ukaongezea na hii then unaweza ukijifunza hivi vitu vinakusaidia huko mbeleni inakuwa ni rahisi kuomba hizi kazi hizi, yani itakuwa ni rahisi sana kuziomba hizi na ni rahisi kuzipata, kwa sababu tayari utakuwa unajua copywriting, namna ya kuandika yale matangazo au kutengeneza ofa nzuri ambayo utamtumia mtu inbox. Alafu tayari hapo hapo unajua mambo ya sales. Sales ndio ile kumtengenezea ofa ukamshawishi anunue. Uh, closing ndo pale unamalizana na yule mteja. Kwa hiyo ni ukishajua hizo baadhi ya hizo soft inasaidia sana mm. kwa hiyo ukiwa beginner <clears throat> mara nyingi hivi vitu vya online vinahitaji tu ni uwe na moyo na juhudi zako maana wengi wanakata tamaa na ukikata tamaa ndo basi kwa sababu unaweza ukata tamaa ukatulia lakini ipo siku tu utarudi sasa utajikuta ah, umeshachelewa kwani ulikata tamaa kipindi kile sasa utajikuta ushachelewa na muda unaenda kwao hmm. kwa hiyo ni unatakiwa ujifunze zile tricks za kuwapata hao wateja yani hmm. yaani ukiwa unaongea na mteja una unamwahidi kitu ambacho unajua hii kitu aweza akakikwepa kwamba yani unamwahidi unamwongezea na viofa ofa vingine kwamba nitafanya kitu fulani na fulani na fulani <coughs> hmm nitakuongezea kitu fulani, nitakupa ofa ya kitu fulani. Ukishampa hizo promise, anaona ah, kwa kweli hela yangu imeenda vizuri mm. Kwa hiyo ndo mm. Ah, yani unawapa ofa hizo, unawa promise kwamba nitakurudishia hela mm. kwamba nisipofikisha kiasi fulani narudisha hela kwamba uh, nitakupa labda zaidi ya hii pesa endapo kazi itakuwa hivi au kazi yangu utaipenda au kazi yangu itafeli kwa hiyo kisha mwaminisha hivyo mteja anaona hapa imefika hmm. hata hmm. ukipata nini ukiongea naye kwenye simu maana wengi wanapenda hizi hizi hizi meeting meeting hmm. kwa unatakiwa ukae ndani ya kichwa cha huyo mteja, unajua shida yake, unajua namna ya kumwingilia mm. Unamwambia kabisa kwamba nisipofanikisha hivi na hivi na hivi nitalifandi hela yako, basi hapo anakuwa na ujanja, maana ni watu wachache watakaweza kumwambia hivyo. Wewe unatakiwa unafanya hiyo outreach kila siku kila siku kila siku, unatuma message, unaingia LinkedIn, watu angalia LinkedIn, LinkedIn ikoje? ukiingia LinkedIn LinkedIn unaweza ukaingia LinkedIn jobs jobs hapa ukasearch kitu ambacho una unaweza ukifanya mfano transcription vitu vingi ambavyo unaweza ukanani ukafanya. Mara nyingi mi nakujaga hapa na search, nikisha search uta apply, ukisha apply inakwambia nani, unaweka details zako, ukisha apply basi unasubiri tu akujibu. Kwa hiyo unakuta kazi zinakuwepo nyingi, yani kulingana na skills ulionazo, ukachagua nchi kwamba natafuta kazi za nchi fulani sasa ni we mwenyewe ambavyo una nani. Linkedin ni nyepesi kwa sababu mfano mi nikiingia hapa kwenye jobs, kuna kuna alarm ambazo mara nyingi mi nikitakaga labda kazi za za nike fulani za aina fulani, naweka kwa maana mna set alarm huko LinkedIn <coughs> Ndio maana mimi napataga hapa, unaona napata hizi job wallet labda 20 job wallet kumi na sita job wallet community manager kwao ninazitumia hizi hizi nazitumia na natengeneza naombea kazi yani nikishaona hizi aleti na nakuja hapa ku apply nikiapply ama expensive kwao ukiapply ukaapply ukajibu hizi nani basi LinkedIn yenyewe inatuma tu direct au ndo unaweza ukaja hapa una search labda kitu ambacho unakifanya let's say hmm, kampuni fulani una search labda kampuni fulani hapa kwenye jobs search labda kampuni fulani kulingana na yani kampuni tayari unakuwa ushaiona, sasa ndio unaangalia sasa namna ya kuweza kuwafikia wale watu wa kwenye ile kampuni. Unaweza ukatuma message kwenye hii team, ukishaandika message wenyewe watafanyaje? Unaweza ukamtumia message, I'm interested in paid media account manager unamtumia tu message kawaida, atafanyaje? Atakujibu. Hmm. Kwa hiyo ni simple tu, unatakiwa tu ufanye training za kutosha, training za uhakika uh, ili uweze kuwa competent kwenye hizi nani. Kuna platform nyingi za kazi ambazo unaweza ukazitumia wewe kama ni ziko nyingi sana, nyingine nashindwa hata kuziandika, lakini ziko nyingi sana. The wewe unavyozidi kusogea na kujituma una uta <clears throat> utanani unakuwa utakutana na hizo kazi hizo. Kwa hiyo nitaishia hapo kwa leo, na endelea siku nyingine. Hayo ndo mambo ya msingi ili uweze kupata kazi, ndo namna ambavyo sisi tunahangaika kupata kazi mtandaoni.